Boa noite a todos. Hoje é 19 de junho de 2015. O jornal Mundo Expressão, na Antropologia Filosófica, abordaremos Elmer Hess. No anterior, nós abordamos sobre o René Descartes, onde nós falamos sobre método. Eu deixei uma lacuna aberta que nós entraremos na parte subjetiva. Nada mais indicado que o escritor Elmer Hess, eh, que foi um escritor que trabalhou muitas questões. E hoje nós estamos aqui com um professor que é jovem e vai tecer alguns comentários, já que conhece bastante as obras de Hermes, a subjetividade de Hermes, amado por uns, confundido por outros, mas ele vai dar uma, uma visão para a gente sobre essa questão da obra de Hermes. É, boa, boa noite a todos, né? No Jornal Mundo da Expressão, Estou aí com a ortopedia da costa, né? Obrigado, é prazer imenso. Então, é, quando a gente analisou, quando você analisou o método de descarga, é, formando o, objetivo, o objetivo era só o objeto? Objeto. E, e para ter um método para saber a metodologia, como o sujeito chegar à verdade E também com Francis Bacon. É, ver, só vejo, só acredito no que eu vejo. Que o racionalismo, muitos racionalismo, é, filósofos, é, filósofos se mantêm nessa tradição ainda. Que as coisas que ele se vê, que ele vê, ele tem que provar o sentido, a essência do meio do início e o fim. Então eu preciso de buscar um recalco, recortes. Aí ele recorta, ele pega lá um, um Francis B e aí pois é, analisa ele, se torna um especialista, se torna um especialista. pega um problema, a cachorro, a cachorro vai tatuar. É ao vivo, gente. Então, é assim, passa para mim. Ela é vai querer estar tá aqui, entrou? Então é assim, no racionalismo, quando se fala no racionalismo, né, é, o sujeito ele vai querer buscar uma razão para a verdade. E, e, e, na ciência, quando se coloca a ciência, ele vai colocar início, meio e fim, para ver o que vai dar. E, e Hess, que nasceu em então, Kaun, na Alemanha, em 1877, morreu depois de 45 anos, ele escreveu várias obras, o Lobo da Estepe, Narciso Goodman, Siddhartha e Demian, que é, praticamente é, é, é o é retrato dele. Ele mesmo fazendo uma autobiografia dele mesmo, como ele era sujeito. Ele fez um, um eu, um eu, um, nó, um eu espiritual, um eu diferente. Porque quando se trata em análise, em análise psicológica, é, você pegar aí Freud, você pegar aí qualquer um especialista na área de psicologia, vai dar um... O cara, a pessoa vai, vai, vai buscar lá qual linha que ele é. Freudiana, Indiana, é, nosso amigo também que descreveu ele, que falou assim, na sociedade, quando vem um sujeito é, com uma regra que um bem, o sujeito vem com uma nova ideia, essa nova ideia ela vem para fazer a coesão social fazer um pensamento social. E o Herman Hess, ele surgiu em 1946, ele ganhou o prêmio Nobel, prêmio Nobel de Literatura, com o um livro chamado Siddhartha. O avô dele é, é pietista, a família dele é extremamente é, solidificada. O avô dele sabia tudo de cultura Hindu transmitiu a Sansara para, para, para um dialeto hindu, a Bíblia, o avô, do avô, a, a, avó dela, a avó dele também é escritora. Ele, ele convivia num mundo de liderados, de pessoas que tinham condições psicológicas, era um ambiente estável não tinha nada de loucura no ambiente dele. Né? Não tinha nada de, de que os ricos colocam, que ele cria com o mundo, né? colocar o tal do alto, como é que é o nome do sujeito mesmo? o é o Bear, que colocou ele como, como Hess, o Otto, Que falou assim, ele é o guru do zip. O Otto, infelizmente, não entendeu a obra. Ele quis aparecer mais do que era necessário no momento. Ele estava no movimento hip, ele botou lá, e que segundo o, o Hess, né, havia foi um caminho basicamente de autolibertação. Até aí concordo. Ele buscava a autolibertação de tudo que tinha de opressão, todas as doutrinas, e tudo que tinha, então ele buscava o um dele. A integração dele com o universo, com Deus, com o que ele falou assim, não, não dá para eu ou um Deus, ou infinito. Então nessa ele passou a vida, a vida no, no cidade né, que ele ganhou, a vida dele todinha, em processo que o homem começa, ele é bem estudado, o homem começa e chega até o final, chega no final, ele vê que ele passou a vida passou por tudo que era é necessário, passou pelo vício, passou pela bebida, passou por, por, eh, por, por ser semara, que é um, na, na cultura hindu, é, bem, bem é, sabe, é os sábios que desprezavam, não é que desprezavam, vivia em função do dinheiro. Vivia na lá, do, do hindu, né, nas casas do hindu, lá onde existia então, uh, ele teve contato, ele foi para a Índia, como, ele foi para a China, e, e esse órgão me fala assim, ele, através da revolta, do individualismo, aí veio o processo também de existencialismo, o pessoal colocaram os filósofos, os filósofos colocaram, querendo colocar ele no processo individualista, não. Ele era uma pessoa que extremamente pensava-se, analisava-se como um sujeito de essência. De essência. De essência. De essência. E não como um objeto. Então ele estava buscando a libertação dele como sujeito sem dogma, sem nada, e não era contra. Tanto que ele viveu dentro da obra dele, se analisar, você vai ver na obra, ele chega no diálogo do Buda, chega na hora do Buda, e depois lá no finalzinho, é, o Govinda, é, gosto você, eu gosto muito. E eu chego lá no finalzinho com um amigo dele, Govinda, que virou budista também, ele falou assim, você está à procura da vida? Ele falou assim, não, eu já encontrei o sentido da vida. Eu passei por tudo e agora eu sei que nada é diferente do que o outro lá no passado. O mundo continua o mesmo. O mundo continua, nada de novo acontece debaixo do sol. Então ele passou e tentou buscar sabedoria com toda a volúpia do ser humano na procura da felicidade, né? na procura do sentimento é, e de uma visão de uma alma com paz profunda. Ele queria paz profunda num mundo conturbado, num mundo onde a relação a relação objeto, você é objeto, e sou objeto. Então, nesse processo, o que é o ser humano? O que eu sou, afinal de contas? Quem é o Deus? Quem é o Buda? Quem é tal coisa? Ele foi uma pessoa que falou assim, doutrinas, eu não quero ser um gado de doutrinas, só isso. Eu não quero ser um gado, eu, eu preciso do eu espiritual. Ele criou o eu espiritual, o ego espiritual. Aí colocaram ele, muitos autores, coloca muitos biólogos dele, colocam ele como, como paciente de, de Carl Jung, paciente de outro psicólogo, colocam ele como é, cara que, que era extremamente na hora usaram. Oh, inclusive, esse prêmio, olha só a, a subjetividade por detrás do ato oculto. O prêmio Nobel de literatura foi em 1956. Quando acabou a guerra? A guerra acabou nossa data. 45. 45. Então precisava, o mundo precisava cobrir uma lacuna de ideia Festivo Mundial. E é a ONU e a Instituto da Suécia, me desculpe, usou o prêmio Nobel para poder buscar uma nova ideologia para o mundo, onde que mostra o Siddhartha como adotrinário, onde todos possam conviver como uma comum e não brigar um com o outro papel que, que fez o, o prêmio Nobel. Inclusive, eu nem, nem fim de receber o prêmio Nobel. Me estava com problema de saúde. Né? É, eu estava querendo receber isso aí. Então, muito mundo se coloca é, nessa parte. Aí ele, é, o pai dele, o avô dele é extremamente pietista, né? Então é isso aí. É, a, mãe, a mãe dele é Maria Godard, escritora, ele comunicava, ele sabia várias línguas, ele comunicava assim, mesmo em alemão, quando chegava alguém, eles comunicavam assim, em inglês, para não poder saber o pensamento. Então ele era um cara exclusivamente é, ter, é, não gostava de fofoca. Então quando eu, eu, é, a pessoa ia conversar com ele do lado assim, e vinha que a outra pessoa, eu, é, eu vejo isso em alguns negociantes, árabes Quando vem com o freguês, eles começam a conversar entre eles, ou um outro comércio deles, qualquer um, qualquer língua, eu estou falando, eles começam a conversar aí na língua deles, porque ah, eles estão falando alguma coisa que inclusive eu fico falando assim, sabe o que eles estão falando? Estão falando mal ou falando bem? Então a gente fica nessa desconfiança, então ele trabalhava com essa, essa, essa é o resto. O resto, ele era cabalista. Isso não tem certeza. Se ele era cabalista, ele serviu-se da cabala, ele era da Brasileia. E lá teve Paracelso, Nietzsche, uma das maiores bibliotecas brasileiras na Suíça. Você vê assim, os, os pensadores Suíça, Harvard, né? você vai pegar Harvard, você vai pegar Oxford, eles vão pegando, há é uma, os academicistas, eles nunca abrem para outra universidade. Então eles querem manter assim, é a tradição de escrever, de, de pensamento X. E a brasileira sempre trabalhou com essa parte mais da, da essência. E não com o método cartesiano. Por isso que a brasileira é sempre produziu filósofos e aqui o pessoal fala, ah, eu não conheço só uma Esse não dá para compreender, esse é, então são, são é mais ou menos assim. É, bacana o seu comentário, tudo, mas você não acha que ver comigo, dado o estudo história que você disse que vivia a Europa, com a farda de, de intelectuais, filósofos do mundo racionalista, é, você citou o caso do FMI, o mundo não estava precisando de uma nova vertente, de uma nova compreensão que desse uma espiritualidade de uma totalidade diferente do mundo tanto religioso católico como do mundo protestante, mas que fosse uma coisa um pouquinho mais além. É, só que foi mal compreendido, né? Foi mal compreendida essa situação. Hoje, talvez, numa compreensão mais, ah, mais abrangente, se pode analisar o, o livro Siddhartha de maneira diferente, porque na época, quando fizeram, analisaram ele muito, muito... Então, por isso que o homem, né, na filosofia, teologia filosófica, nós analisamos o contexto, o homem lá atrás e agora nós o homem de hoje. O que ele disse hoje diferente. É a mesma coisa que o outro lá falou, lá no passado, diferente, se a gente tentar buscar o meado da, lá do início, nós estamos produzindo, o ser, o ser histórico é um tempo, como é que é? Um tempo, tempo né? que corre, corre, que eu vou atrás ou vou na frente? Não, eu estou sempre é, na frente do tempo, não, eu estou tempo está na minha frente, estou correndo atrás do tempo. Então, nessa corrida do tempo sujeito... Ou o tempo está me levando. O tempo está levando. Aí fica, ou o tempo se leva, você vai se tornar um cordeirinho, um autômato, como, como é, Fão falou, né? Você vai fazer isso, ou, ou você vai ser o sujeito histórico, pensar no sujeito histórico, e mudar. Então não dá para fazer isso aí. Esse, é é mas é, era necessário. era necessário. Era necessário, sim. Segundo o crises de Arrest, que não diria se um crise de forma severa, dado o brilhantismo e a erudição dele, que ao analisar as obras dele todas, desde o Step, Ciclara e uma todas as outras demais, ele entra só no âmbito do aspecto das subjetividades, quer dizer, ele não consegue dar uma lacuna nem um pouco no aspecto atual. Há, há uma, uma, ligeira observação que há é um extremado do subjetivismo dele. O que você acha disso? É, é, é de novo, o que ele está buscando? A sabedoria. A sabedoria de viver o mundo real e um mundo na cabeça que é o mundo ideal. todo mundo tem um mundo ideal na cabeça. Mas o mundo real com é, vai ter os antagonismos. Como é que faz isso? Então a busca de cidade, no livro de cidade Herma Hess, que ele escreveu, lembre-se que ele é escritor. Ele é escritor. Então não era um cara, uma pessoa que vendeu milhões e, um, e pessoas que estavam precisando de uma nova visão do mundo. Diferente do atual. Da não era aquele mais que a ciência estourou a bomba atômica, viu que a ciência também tinha os malefícios dela. Então, como é que era possível criar uma nova, um novo sujeito, um novo homem? Aí eh, que ele fala assim, o ego espiritual e o ego material. E aí? material precisa de dinheiro, precisa de sexo. Ele conviveu na obra de cidade. ele, ele, ele, no início, ele era Brahmi. O que, que é o Brahmi, gente? É, pessoal que é mais aí, é um sistema que já há 3 mil anos já existia na, na Índia, que é um sistema de casta, que é, tem, que é de acordo reencarnação, ele pode ser um, um Kshatriya, um Vaishas, um Brahmin, ou pode ser um Páreo. Um Páreo não existe alma, não existe nada, é um cara, segundo lá na é, época, hoje já ficou muito entendeu? também, tá justamente porque eles começaram a analisar, vou ver depois o Mahatma, né, o era vendada uma concepção diferente. Os Bhagavadita. É, Bhagavadita veio o próprio que fez a Revolução Hindu. Paulo, Revolução Hindu. O... uma série de pensadores. Que surgiu dentro desse, desse processo do novo mundo. Novo mundo. É, é como já, que já não correspondia mais. Porque pensando na Alemanha, que é, pensando na Europa, não tinha concordância. O, o sistema cristão apoiava o sistema nazista, o sistema apoiava o sistema. O outro sistema. O outro sistema. Como é que o jovem naquela época ele ia tentar, ele já não estava acreditando mais nisso, a Europa já não estava acreditando mais nisso. Deixou de acreditar nessa coisa de uma, ele viu, eles viram que foi massacrado, Deus, foi massacrado os ciganos, tudo foi, foi massacrado todos os tipos de sujeito que era contrário à raça ariana. Então, nesse processo, aí surgiu o Siddhartha, um livro que é excepcional e foi vendido todo lido, um dos livros mais vendidos na Europa. E depois nos Estados Unidos, que esse ótimo aproveitou e colocou ele. Há uma crítica em relação às obras de Hermes que diz o seguinte, que as obras dele têm uma tendência interna então, de individualismo e uma tecnologia que eu nem aplico hoje, que não se aplica até minha retórica, que é, a, é, a estrutura pequeno-burguesa. Nota-se, observa nele que ele tem uma tendência de jogar os personagens dele, a própria estrutura do pensamento, as obras dele, de uma forma individualista negando a coletividade. Você concorda com isso? Não. Eu, não, não a, a pessoa quando se coloca assim, quando ela vai à procura da, da sabedoria, ele tem que encontrar com outra pessoa. Você discorda desse crítico? Ele tem que buscar toda, passar por todos os critérios. É, todos os critérios do, do corpo. Como é que ele vai entender sendo um. Então você acha que esse cara se possibilidade da obra desse individualista? Não, é, a obra dele foi, é universal, tanto que ele ganhou. É universal, porém com característica individual? Não. Era é um sujeito que procurava o eu espiritual. O seu eu espiritual, quem é? é Sou eu sozinho. Se não tivesse nenhuma religião do seu lado, seria eu sozinho. Se não tivesse um pastor do seu lado, seria eu sozinho. Se, eu, se você não tivesse Buda do lado, seria eu sozinho. Então, como eu viver aí o individualismo, se for isso, individualismo, perdoe viu? Senão você está sendo cordeirinho, viu? É, que ele próprio fala, quando ele entra na obra dele, que aparentemente parece individualista, palavra dele próprio, mas no fundo ele tá estava pensando na coletividade, né? que às vezes as massas às vezes se perdem na manipulação, não dá para ver a subjetividade. Né? Então, é, você concorda plenamente com a obra dele universal. É universal. O que vem depois dos, dos, dos místicos, né? Que ele fala no, no, no livro dele, no próprio livro dele, esse livro aqui, Damião, fala, gente, ó, vou ter que ganhar dinheiro lá. Damião, vou mostrar a editora, viu? Né? Ó, vê se manda dinheirinho pra gente aí que tá precisando. Essa é Damião é, fala-se, não é na reza, né? ele fala aqui. Já tem várias passagens em que é, ele fala assim, a reivindicação laboriosa de, apagar as pegadas do meu puritanismo, da minha concepção educacional, que era muita repressão da época. Imagina só, você chegar e o, ficar assim na cadeira, não poder nem mexer, o professor vai bater nele dá para você ser humano? É, é difícil. Aí dá para ser individualista? Hum. Você vai, seria individualista ou não? É, seria. Você não revoltava ou não? É, não é, revolta de forma individual. Né? Então, mas isso aí, se isso aí foi, se for... Há diversos tipos de revoltas, né? Então, se, se, se isso aí for, se for foi jogado com estilo de forma deturpada. É, se isso aí for a, individualismo, né, meu cara, não, é não, tem jeito. Ele queria buscar um, novo, um novo. Ele buscou, tanto ele conseguiu, é como sujeito, a partir do livro, e ele também como personagem. Ele era um pensador livre. Pensador livre. Tinha liberdade de escrever. Ele não foi ele coloca, ele, a maioria do pessoal coloca ele como foi paciente cauiano, mas eles conviviam ali, o, o cauiano muito pegou dele, da, dos, do, da, da, literatura dele, das cartas, para montar o, o processo livre de Yang, do cauiano. E só fazer uma observação em prol do seu dono pensamento. Né, você, numa entrevista, você disse que o Fundo Monetário Internacional, algumas autoridades, internacionais, após o período da, Alemanha Alemanha, transcorreu, sente uma necessidade de estabelecer alguns, alguns, alguns novos vínculos em termos literário, filosófico e tal. Essa crítica que os materialistas fazem, você concorda? Oh, se, se eu colocar o Fundo Monetário Internacional, tanto o projeto da Grécia agora, está vendo que não deu certo. A ONU num, todo esse processo também, ela é não, não, tem condições de selecionar o cara do, do islamismo ainda. Não tem, eles não têm condições e querem, através de uma ideologia, Eu sou anti as compras. Isso que bem claro. As compras têm que ser abertas. Então, é, já estou me recebendo minhas emoções. É Mas diga uma coisa para mim, qual o momento você acha que a obra de Herman Hesse realmente possa ser julgada? É, foi um diálogo de cidade né? com o Buda, com o Gotama. Você pode até discutir que aí que você pode saber. Não vou chegar nesse ponto. Você acha, por exemplo, então, que o RMS passa a sensação que as questões espirituais são individuais e que elas não podem ser coletivas? Não. Mas no fundo elas são coletivas, porém a pax dela é individual. É isso que você caracterizou. Exatamente. Você observa o eu espiritual particularmente você pode atravessar o mundo, você pode fazer tudo, você pode fazer de tudo, mas chegar lá no final e ficar um, uma pessoa carrancuda, uma pessoa que pra, fica ali é, isolado, isolante, fica rodando a pracinha com a cabeça baixa, já não tem mais felicidade na vida, porque não sabe se existe um paraíso ou não o eu espiritual dele já era, porque ficou dentro do material. É isso que a irmã Hess coloca. coloca. É você, mesmo sendo velho, você tem um eu espiritual que você continua, você passa por tudo, você não pode se arrepender. Não, não é questão de criminoso, sangue na mão, não. Ele, inclusive, ele foi de guerra realmente não tinha pacifista, etc, etc. Mas o, o meado do início ao final da sua vida, você pode passar por vários humanos, mas chega lá no final, você vai se arrepender do que você fez? Você vai... Descartando então a possibilidade das obras dele ser individualistas e é coletiva, mas porém é a vertente isso é diferente. Então ele criou o ego espiritual. O ego espiritual. Não existe super-ego. Não existe um super, uma em cima dele passou por estágio só para experimentar as contradições, né? Exatamente. Aí que os índios pegaram. Ele falava, vamos só experimentar, experimentar. Você acha que foi muito feliz ou infeliz nessa colocação? Vocês são coloridos, vocês são livres para transformar um mundo belo do jeito que vocês bem quiserem. Você acha que ele foi né? mal interpretado? Mal interpretado, a mente é aberta. Porque se, se você fazer tudo sem paciência, sem a sabedoria, querer fazer que sair um furacão por aí, não vai conseguir. Então é tá errado. Está errado. Você tem mais coisas para acrescentar assim, que você achou extraordinário na obra dele? A obra dele é indogmática. Ela é indogmática é. não tem uma não tem uma doutrina. Ela não tem uma doutrina. Não prega no caso, o pessoal fala, ah, é, ele está com a geração. Então, o que veio depois, os místicos que vieram depois, que um, um, um a própria, eh, os gurus utilizam, os, é, o mundo oriental na oração, saber orar, saber pensar, saber agir, é isso, claro. saber fazer as coisas Jesus ah, tanto que surgiu o movimento que era naturalista. Não tem essas, essas frases, você pode fazer, mas não pode fazer tudo. Inclusive, ah, teve autores que você pode fazer tudo. Um, um que foi terceiro <laughs> no Brasil, Raul Seixas, que estava falando. Se quiser, eu na força. Dessa... Nós fizemos de mais dentro da lei. Vai dentro da lei. É, se você fazer Fazer fora da lei? Preso. Aquelas fazer é Aí que entra o, o, o, grande dilema que se coloca nele, ele coloca, ele coloca, como esse homem. Mas eu não acho de forma excessiva o grande diabo teve o galpo de forma extraordinária. Mostra o espírito rebelde ao ponto, como se diz, eu não aceito absolutamente nada que me põe. É, Vejam bem que eles são... O Davi que tinha atingido, segundo a concepção, Mas vem cá, aí que eu entro, ele entra na discussão, como é que foi mesmo a discussão? Fala, fala pra gente. A discussão foi o seguinte, que ele teve uma amiga separada, Flocovina, né, que era branco também. Eles estavam na mesma procura espiritual. Ele passou por Samana, aprendeu diversas né, coisas espirituais, tudo e ele tinha um tremendo respeito pelo Galton. Só que é, no diálogo dos dois ele viu uma lacuna, né? E essa lacuna ele divergiu de forma respeitosa e reverenciosa, mas ele viu uma lacuna da seguinte forma, que embora o conjunto da doutrina fosse boa, abria a lacuna é, que a experiência espiritual do próprio iluminado, que seria o Galton Buda, seria, não, né, ele não teria condições de transmitir para os demais seguidores deles. E por isso ele renegava a seguir a doutrina dele, não. A, a continuar com ele. Então ela foi a grande lacuna que o próprio, o próprio Buda admite. Você mais tem seus amigos lá, tal, tal. Eles estão bem, tudo, embora eles chegando isso que você está vendo, e desconfia da nossa própria inteligência e você, no caso disso, eu sou obrigado a seguir o caminho eu não quero ser mais um no meio do rebanho. No bom sentido, traduzir a história. Embora ele tributou os maiores reverências possíveis. Mas os seus críticos sempre falam que ele foi extremado ao extremo, né? Então ele continuou sua caminhada, sua busca até ele continuar, ele conseguir isso a sua busca espiritual agora encontrou? Ele encontrou numa coisa simples. Uma coisa simples. Ele passou por todas as etapas, né? Passou por todas as etapas, todos os processos, e viu que era mais simples. Não era nada mais nem nenhum contato, nenhum a sintonia geral entre o homem, a natureza, entre ele o eu dele, o nível que ele se despoja de tudo. Esse é o próprio Siddhartha. Esquecendo que se falou no começo, os personagens dele não é nada mais nada menos a personificação do ideal de que o íntimo jovem gostaria de si. Né? Então é mais ou menos isso. Que vai deixar claro para o água, eu entendi que o nosso o, que versou sobre o nosso ele não era materialista, ele não era ateu, nem é o pai dos hippie, trabalhava sua subjetividade num outro ponto de vista, totalmente diferente que os oportunistas de plantão da época sempre aproveitam para pegar lacunas de pensamento do pensador e formar suas correntes extraordinárias. No meu caso específico do hipismo, que não é pai do hipismo, do hipismo, o hipismo é um fenômeno sociológico que não tem pai, não tem dono, é simplesmente jovens estão descontentados com a série de coisas da Europa, ele não formulou não conceito, nenhum pensamento, e só falou que a pessoa deve se buscar a verdade e é espiritual. É, mantenha a mente aberta, mente aberta. para ser harmonioso e paciente. Porque no finalzinho, ele, quando ele está lá, o barqueiro, ele falou assim, quando passou a primeira vez que ele foi para a cidade, virar um, chegou lá para conhecer a Câmara. Câmara. Ah, ela foi conhecer que era extremamente, ele não tinha a parte sexual ativa, né? Aí ele, a, a Câmara falou, nossa, se você quer ser, me conhecer, não pode ser samala, tem que ser rico. Aí ele, aí ele começou, o que, que você tem? O que ele falou? Ele falou, você pensar, orar, jejuar e fazer essas práticas espirituais. Então, pensar, jejuar e orar. E orar. Vê, o rico faz isso? Não. busca uma espiritualidade na forma de estruturamento o existencialismo faz isso? Não, pelo contrário, joga o ser humano mais no conflito espiritual possível, o não ser. O fenomenologista faz isso? Não. O ateu faz isso? O ateu joga na freada mais profunda. Então, o eu, então, aí ele vai lá e conversa com mala, ele aprende toda a arte de é amar. Ele, ele entende toda a arte de negociar. Ele, ele é, buscava, buscou é, a pobreza extrema, viver o bem, só com a natureza, com o samara, com o samsara, com o samara. É. Aí, aí passou no, no, nesse, nesse barqueiro, é. que é o amigo dele, e aí ele falou assim, o barqueiro falou, você vai para onde? Aí ele começou a falar a história dele, que ele saiu do lado que ele era príncipe, e eles brancos conhecia tudo, e aí ele foi falando, foi falando, e falou, ó, ah, eu estou seguindo meu caminho, porque o meu amigo convida foi pro budismo, e eu vou seguir meu caminho, buscar a minha verdade. Buscar a minha verdade. Buscar a minha verdade né, para onde eu vou encontrar o meu eu espiritual. Sou eu espiritual. Que bacana, né? É, aí foi, chegar, aí depois né, ter toda, fica rico, joga bebida, faz tudo e vai, vive, um, vive um, todo o processo com um humano real na realidade se tem. Tem todas as experiências. É, é, é, o real está aí. Então ele falou assim, não. Aí ele voltou, ele voltou, ele falou, vou deixar a cama, porque ficar nessa. Não, não dá para ficar. Eu buscar tá. o meu, meu eu de novo meu eu. Aí eu penso, olha, esse cara é existencialista. Não, não é existencialista. É uma música espiritual. Aí ele vai, ele foi, chegou lá, deitou lá no rio, onde ele ia passar para esse barqueiro, depois que ficou usando lá e tal, ficou no chão. pessoal, por que vocês academicistas têm uma tendência a achar que todos os pensadores são materialistas na sua experiência? É, justamente por causa do modelo cartesiano, né? com o qual, embora artesano já é sempre né, já deixou claro que não é uma terrorista, né? É. Mas eles têm é a tendência. É, mas essa tendência é, é, é, é claro que eles não entendem a, a, visão que o próprio. Não fugindo do contexto, só para dar um gancho. Ah. Então, só para um gancho, que a consciência, que eles pegam o filósofo na subjetividade, na sua consciência, eles colocam o sujeito, uma pessoa, um cidadão. A sensação é percepção. Empirismo e intelectualismo. Aí, mais confundido. Empirismo e intelectualismo. Eu sou um intelectual, eu tenho que ter um empirismo. Se não tiver, eu sou intelectual. Para provar uma tese, para provar alguma verdade que ser vaidoso, é muito, tem muitíssimo disso no academicismo. Então você acha que o é não generalizando, acho que lá no Ilha deve ter algumas exceções, mas a tendência... Não, tem bastante instâncias. Eu estou falando alguns que são proeminentes aí, que eu já citei. já citei a Marilene Chauri é 1, tem o Genote, tem vários aí que coloca a sugestividade como fosse pão. Eles não tiveram experiência espiritual. chorou assim. Um insight que o, que o Buda teve, que o Siddhartha Narakashi falou, essa brecha que deu, você teve contato com o seu eu espiritual, então eles querem que eu espiritual. Então, é, geralmente eles é, colocam, delega, é, você tem que chegar, é, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque ele me coloca como vaidoso, eu sou Então, muitos acadêmicos, não são todos, hein? Ainda bem. você está cumprindo seu papel, sendo cônjuge, falando Renan Descartes. Aonde termina a filosofia, começa a sua subjetividade. Você começa então a subjetividades com Hermes. Hermes, Hermes falando sobre Hermes, que ele pegou, era um místico, presta atenção. Quando se pensa, pega assim e fala que um cara é místico, ele, povo brasileiro vai pensar no Zé do Caixão que eu falei, ou, ou vai pegar um cara que vende um livro, até agora que apareceu um, não vou falar o nome do, que fala assim, vença depressão usando tal coisa, vença hum, tal, tal, tal. É, é, eu, eu, não vou falar o nome dele, senão até processo. Eu falo do, eu falei dos academicistas porque eles são e se eu é falar do outro, ele vai achar que eu estou querendo crescer em nome, em nome dele. Então por isso que eu não vou falar o nome da pessoa. Que ele escreveu. Ah, alta ajuda, falando sobre. É, é, vou a tal lugar encontrar a minha paz profunda em tal lugar. E é assim vai, é eu fica dá aquelas conotações de alta ajuda. O primeiro livro de alta ajuda que é que eu li, que é baseado nisso, que surgiu quase na mesma época, o outro surgiu. O outro Maldini. É tudo produto da época. o outro Maldini, o Dene Cardi. São, é, são da linha que tentou buscar. E aí, aí os, as pessoas colocam assim, isso aí é subjetividade, isso aí não ajuda nada. É, o negócio é, é, é ver para quê. É, o é o B, Francis Bacon. Francis Bacon. É, é Eu falo já Francis Bacon. Bacon. Que falando em português, né? O pessoal vai é Francis Bacon. Se for escrever, é Francis Bacon. Então, a ciência hoje, só uma curiosidade, se prepara com um fenômeno muito extraordinário hoje mundial não tem a, nós não é estamos se é relacionando as questões dos fenômenos sociais, mas há uma busca desenfreada, um busca do eu, um busca do, da parte espiritual, seja do negatório não. Existe esse fenômeno. O que você acha, é desse fenômeno? Que ó, os criadores, os criadores dessa. Não é cedo, né? Sempre teve. Antropologicamente sempre apareceram essas pessoas Sempre apareceram. Sempre, desde que o homem eh, que se conhece como homem, sempre tem um que vai se colocar na é formação de uma criação do mundo. Criação do mundo. Então, sempre vai ter os seguidores dele. Sempre os seguidores dele. Aí o Hermes fala, assim, você é o próprio seguidor seu, com a sua sabedoria, mas desde que seja honesta, franco, paciente. É se essa rebeldia aí que a turma tudo para que ele fala assim, a, a na página 110, a divindade que encontra em você, ou encontra em qualquer outra pessoa, ou encontra se eles quiserem, quiserem, é sobre nós, a natureza, se o mundo exterior desaparecesse. Se o mundo exterior desaparecesse agora? Hum, mandar ficar uma complexidade. Ela sempre expõe a autoridade do exterior Assim desapareceu. Não, anterior ao 71 bastante Então, aí sempre se colocam os limites da personalidade. Os limites. Os limites ficam bem delineados. Delineados, que, que a hora que a gente coloca, e ela deviu, eu tenho um pensamento, eu vou defender o meu pensamento. Eu acho que é verdade absoluta o meu pensamento. Isso que é um problema do, da pessoa que não tem um eu espiritual. Ela é, não tem um eu espiritual. Que ela, ou ela vai, vai querer buscar ser cordeirinho, ou ela vai querer pegar o racionalismo. E não vai dar resposta. E não vai dar resposta. Porque não tem como dar resposta. Ele falou claro para o Gutamo. Quando ele falou assim, ó, tem uma peça, seu insight, você não vai passar. Pode ter experiência, né? Ah, mas os dinheiro, é, mas ao mesmo tempo depois os próprios budistas, né? Tiveram que viver e como ganhando ganhava as É porque ele estava algo espiritual, mas ele viu que não podia o outro passar um insight dele. Né? É. Por isso, você está... Ele achou um insight ter tudo conforme, ter seu amor, ter toda a sua alegria, etc, etc, mas e tudo na mão. E um Caim que sai para a luta no mundo real. No mundo real, seria o Caim. Caim, então é essa confusão que, que eles não Então, mas aí não tem nada a ver. Ele colocou uma figuração. Você acha simbólico? Simbólico, como o Damião faz. Mas ele, Protestante, católico, não sei. Nossa, claro que não, ele se olha, fala assim, olha que beleza. Olha, é, quando coloca o Damião, o amigo Damião, ele coloca lá, tem o Jesus Cristo foi é entre o ladrão que, que se arrependeu e outro que não se arrependeu. <laughs> é, aí eu com quem tá, quem é o Caim, na verdade? Quem que é o Abel? É, e a questão é que esses colocam ele estava tá um pouquinho psicótico, sabe? da área que mostrar se O Caim é aquele que vai para a luta e ele é escolhido por Deus. Ele é escolhido por Deus. Ué, dá errado. A questão é que você pega o que eu acho muito dado específico na Bom, a, a, exposição de, de Cael e Abel e Caim é, é no sentido figurativo. E o Amerres falou, escreveu, que se, ficou, se for levar literalmente, né, como aí é, um assassino do outro, não comentário, é você tem para comentar mais ou coisa? Não, é. Quando analisando toda a obra de Amerres, foi caracterizado que ele coloca assim questão espiritual, é uma das bases fundamentais, né? E só para uma observação, quando você observa o livro dele, ele fala sobre Caim e Abel, né? Caim que matou Abel, não é no sentido físico, é no sentido espiritual. Ou seja, alguém tinha que seguir o percurso do seu eu, da sua história, na sua busca individual. Então, não é no sentido literal, no sentido que um ter é, matou o outro quase se não. É, existe é, essa questão dessa essa dualidade. Então, para ficar bem grave para o público, né? é, o Norman Reis traça nessa questão, na obra dele, é que alguém teria que seguir o caminho. E esse alguém tinha que ser morto, mas não no morto no sentido físico, no morto no sentido espiritual. Que o outro saiu foi buscar novos caminhos, montar novas estruturas, buscar novos, novas experiências, então está no sentido figurativo, como você falou, literal. Então deixar bem claro, não é, não é questão de inverter os valores. E quando nós, quando nós pegamos todos os livros sagrados do mundo, seja ele Bhagavad Gita, seja ele a Bíblia, ou seja todos a gente analisando ele sempre de forma literal, mas existe aquilo que ele sempre disse que o lado oculto, quer dizer, o que é o lado oculto? Aquilo que não está acessível, mas podemos colocar tona, é o caso específico do, da morte do. É, dentro, dentro assim, de uma análise filosófica, né? Quando se fala assim, é, o, o, complexo de, é, é, que se pode ser colocado, colocar agora, complexo filosófico é, do Caim e Abel. Dentro da gente, a gente tem o complexo de Abel e Caim. Exatamente. Esse complexo, o Abel, nós queremos ficar em casa, tranquilo, ter alguma uma boa vida, as condições melhores, a, a, a família toda tranquila, e, mas só que o mundo lá fora é outro. É Aí que vai o Caim. Aí é que temos que buscar. Buscar, buscar lutar lá fora, buscar o um entendimento, buscar sabedoria para poder voltar a tem certas influências autárquicas, indivíduos que têm mais influência no verbo, aí que o, no livro Hess fala, ó, as pessoas não tentam falar o verbo. Quando o verbo se fala, ele se perde. Um outro vai vir e vai colocar outro verbo. Mas, Por isso que já fala assim, o verbo se fez. fez carne. Então quando eu estou jogando, então ele olha e trabalha nesse sentido. Quando ele chega no, no livro de Merck, que ele ganhou o prêmio... Mais ou conhecido pelo melhor literatura. Né? É, mas nesse livro ele usou, ganhou o outro. Deu uma tonalidade forte. Então, ele, então nesse, nesse mundo, ele fala assim, a liberdade daqueles anos, a liberdade rumo à felicidade, num ponto passado, só o medo de se ver erguer-se diante deles numa visão de responsabilidade própria e da sua própria trajetória. Você é responsável pela sua trajetória de maneira que você não esteja a serviço do Estado para para ir para uma guerra ou acerca de uma ideologia que te, te consuma internamente. Te oprima. Te oprima. Você tem que fazer igual ao outro para ser feliz. E essa é que ele, é que ele fala. Fundir-se com o mundo exterior tem que ser na base da individualização dentro com a humanidade. Gira de uniformização do ser humano. Exato. Aí você vai seguindo como um rio limpo, onde você pode ver que mesmo as turbulências chegando no final, você sabe que você fez seu papel como ser humano. Como ser humano. Como ser humano responsável, consciente do que está fazendo. Aí que entra a questão que ele a sociedade é o ser humano universal. É só essa, eu não queria outra, não tem uma, é só que não, eu não quero que fugir me embora, então eu não querendo provocar é, nenhum academicista. Mas, retornando aos assuntos, o que os academicistas, é, quando eles avaliam as obras literárias de, de, de cunho metafísico, cunho espiritual, de um homem da envergadura do Norman Hess, que já vi vários casos, e alguns professores insistem que ele personificava como se ele fosse uma vertente, já uma vertente natalista. É qual é assim, a, essa sensibilidade dele? Onde ele consegue buscar essa situação? É o academicista? Ou... É o academicista, as instituições que você fala. É, é, é assim, ele, ele sempre quer fatóis, fatos. fatos. E ele, tem, ele defende uma tese, ele defende, ele defende especialista em X, e, e ele tem aquela visão, se não tiver a mente aberta, ele vai achar que é a visão... Ó, por muito tempo se viu assim que o marxismo, que o esquerdo a esquerda acabou com o perestroika, aí desmoronou o mundo eh, acadêmico. Hum. Então ele se pega muito num ideal. não, ah, eh, não, uma forma de organização É o idealismo se chama idealismo materialismo, é, todos os tipos de materialismo. Quer dizer que todo escritor, então, que entrar numa vertente e submeter a, a esse agradecer estará entrando nesse mesmo tribunal ou não? Ah, sempre cairá no materialismo, no objeto. A gente observa jovens e tal, alguns que estão fazendo faculdades, eles vêm sempre com uma percepção materialista, Olha como é que as coisas mudaram. e No ano passado, aí eu, eu, eu sou sempre geralmente. Eu falei assim, o que, que é, professor? Uh, qual é o tipo de aula você vai dar aula? Ah, eu sou místico. Ah, mas o que, que é místico? Ah, ah, eu sou. É místico, eu sou rabi. Rabi, rabi e. Rabi, judeu é mestre. dimaik, for uh, such teacher, I mean for, yeah, dá uma impressão para mim que o mundo parece que ausente de ídolos literários, filosóficos, ou não, ou está estabelecido já era? É. é, sempre, sempre vai ter um querendo sobressair sobre o outro. É o mundo do egoísmo narcisista, que foi falado com a frase na anterior. Exato. No vídeo que ela falou, que é o, um, narcisismo intelectual e religioso é, é o predominante. Predominando qualquer um que ele é precisa de seguidores. Ele precisa de seguidores. E dentro